conseguir ver a solução. De humilde sem solução, eu mostro que não é ficção. Aqui é de acordo com a dicção, pra poder mostrar real. Tu sabe no mundo surreal, sem nenhum real no bolso. Sou carne de pescoço, tu sabe bem escalando o calabouço. Pegando o H do poço, só pra ver qual é. É emergência, tu sabia que é não é papo de mané.